नमस्कार हम देवी सजनों हम आ गए हैं वापस हमें पता है कि आप हमें बहुत ही शिद्दत से याद कर रहे थे इसीलिए हम आ गए हैं अपनी नई वाली छाया चित्र के साथ हमारा नाम है ब्र सिंह बाबू और आप सबका दिल की गहराई से गोलगप्पे की टेडी मेडी बोला तो स्वागत है चैनल यूट्यूब चैनल द बचरंगी बॉय में तो चलिए बिना किसी विलंब के आरम्भ करते हैं आज की छाया चित्र को चाचा जान एक शेर अर्ज किया है इशाद करिएगा अम्मा मियाँ एकदम दिल खुश कर जो लड़के एकदम चलो इशाद है इर्शाद चलो शुरू करो बच्चे शुरू करो तो अर्ज किया है Dhinchak Pooja is just like a dick chat Pooja Dhinchak Pooja is just like dick chat Pooja मुझसे मिलेगा ना कोई दूजा आके मेरा खुजा अम्मा मिया लाहौल भी लाखों क्या है ये नहीं क्या है बच्चे क्या है क्या चचा जान शेर है शेर क्या ये शेर है ये शेर बोलते हो तुम हाँ एकदम शेर का कत्ल कर दियो एकदम खानदान खत्म हो गया इसका ससुर एकदम बाप भाई भतार एक करके रख दियो उसको ये शेर है ये तो लग रहा किसी ढिंचक पूछे कि तुमने बेजती की है हाँ चाचा जान बेजती लग रही कि नहीं लग रही है एकदम सही से बेजती हुई है ना बेजती तो एकदम दिल में एकदम छेद करके निकल गया और वो जो डिकचट वाला बोले हो ना एकदम एकदम छेदा फाड़ के निकल गया छेदड़ा कर दिया एकदम अंदर में तो तेरा क्या कर रहे हो तुम वो क्या है ना चाचा जान हमारी असली जो मकसद थी वो डिंचक पूजा की रख के लेने की थी अब वो काम तो हो गया है तो फिर छोटो बेटा इधर जल्दी से चाचा जान को एक कटिंग पिला और साइड कर तो बंधु एक और नए वाले गाने के साथ हम सबको अत्यंत ही दुखी करने आ गई हैं हम सबकी प्यारी रसदुल्लारी साली भोसड़ी वाली ढिंचक पूजक कमीनी ससुरी तो सुधरे की कब्र है तेरे को इतना मना किया इतना मना किया कि गाना मत गा तो ससुरी तो समझती का ही नहीं है बे नमस्कार दर्शकों इस समय हमारे साथ सेट पे मौजूद है मिस ढिंचक पूजा तो आइए उनसे कुछ गुप्त गु करते हैं तो मिस ढिंचक पूजा आपने हाल ही में एक गाने में गान मराया है जिसका नाम है दिलों का सूटर है आपका फटफटिया लाल वाला स्कूटर तो आपके दिमाग में ये गाना घुसेड़ का समारा दर्शक जानना चाहती है बहुत बेताब है आप बताइए उनको ये ना बहुत ही लंबी कहानी है चलिए मैं जल्दी से सुना देती हूँ पहले जो मैंने गाना बनाया था सेल्फी मैंने ले ली आज उसमें बैठे बैठे मुझे पाद आया हाग आया मुतास आया पर मैंने कुछ नहीं करने गई मैं बस ऑडी में बैठ के पाती रही पाती रही फिर मैंने जब देखा कि ऑडी में पूरा गैसो गैस का बम्बारी हो गया तो सारे लड़के भागने लगे तो मैंने देखा कि एक आदमी स्कूटर से जा रहा था तभी मुझे लगा कि एक ये तो बहुत अच्छा आइडिया है स्कूटर पर बैठकर पाते जाओ पाते जाओ किसी को पता तक नहीं चलेगा तो इसीलिए मैंने नया गाना स्कूटर पे बनाने की सोची तो दूसरे ही दिन मैं जब शोरूम के बगल से निकल रही थी तो मैंने एक लाल वाली पटपटिया देखी तो मुझे वो दिल को बहा गई तो मैंने उसे ट्रायल के बेसिस पे निकाल के लाया और जो मेरे साथ ट्रायल करने आया था लड़का उससे मैंने कैमरा पकड़ा के पूरा का वीडियो छाप लिया <laughs> कितनी होशियार हूँ ना मैं होशियार साली तेरी तो होशियारी तेरे गाने सुनकर लोग यहाँ मर रहे हैं ससुरी तू क्या इतनी भयानक होशियारी मत दिखाया कर तू बोल देती हम ऑटो रिक्शा भिजवा देते टेम्पो भिजवा देते उसमें गाना बना लेती तू क्यों करती है यार ऐसे लोगों को दुखी करना तेरा पेशा है क्या रुदाली बन जा उससे अच्छा रुदाली बन जा रोते रोते कुछ पैसे भी कमाएगी यार क्यों दुखी करती है सबको तू गुरु हमारे लाइफ में इतने सारे टेंशन घुसे पड़े हैं घर का टेंशन है प्यार का टेंशन है वीडियो बनाने का टेंशन है अब मेरे यूट्यूब चैनल में व्यूअर सब्सक्राइबर्स तक नहीं आते उसका टेंशन मेरे को बना हुआ है और वही ये मैडम गाड़ का घाव अलग से बनी हुई है अपना गाना सुना सुना के सारे लोगों को अधमरी हालत में पहुंचा दी है कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तत्काल में मृत्यु ना हो जाए दोस्तों क्या आपको पता है कि जिद्दी टट्टी क्या है अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जिद्दी टट्टी एक वो टट्टी है जिसको जब आप करने बैठो ना तो आपका पूरा दम समय प्रेशर झटके सारा का उपयोग एक साथ करना पड़ता है और अगर उसको मन ना हो ना तो वो टस से मस नहीं होगी come on, come on, come on out, come on out, come on out. और वही हालत अपनी ढिंचक पूजा का भी है उसे अब कितना भी रोस्ट कर लो कितना भी माँ बहन बाप भाई भता कर दो पर वो टस से मस नहीं होगी वो गाना बनाएगी जरूर अटाव यार अब कितना कोई रोस्ट करे फटे हुए कपड़े को और कोई कितना फाड़े साला फाड़ का झजरा होगी अब सिलाई तक नहीं होगा वो पर जाते जाते एक एडवाइस देना चाहूंगा मैं ढिंचक पूजा आपको गाना गाते वक्त ना और बात करते वक्त अपना मुंह का शटर थोड़ा बंद रखिए नहीं तो ना देख ऐसे आसमान को इतनी उम्मीद से किसी परिंदे ने मुंह पर हक दिया तो सारी हसरतों के लौड़े लग जाएंगे तो देवी और सज्जनों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं कोई कितना भी किसी का रोस्ट कर ले अगर वो सुधरना ना चाहे तो वो सुधरेगा ही नहीं और हमारे बातों को दिल पे मत लीजिएगा दिमाग पे जरूर घुसेड़ मारिएगा और हम आपको यही मिलेंगे अपनी नई वाली छाया चित्र के साथ सब अपना ख्याल रखिएगा सब स्वस्थ रहिए मस्त रहिए खुश रहिए पीसन जय श्री राम ठचा फॉर द इंडियंस